Kaixo, kaixo! Ni... Tira, honezkero jakin behartzen ukete. Ni ira naiz. Gauza berriak erakusteran ator beste behin. Edo zarra gogoraraztera. Aur eta gazte literaturaz hitz egingo dizuet gaur. Eta bai, badakit zer pentsatuko duzuen. Berrogei urtekoek ere gazte direla esaten dute. Zer da aur eta zer gazte. Batira, orokorrean amasei urtetik berakoek irakurri eta gozatzeko modukoak diren lanak sailkatzen ditugu multzo honetan, baina kasu. Literaturak ez du adinik, ez utzi inori esaten zer irakurri behar zenukeen eta zer ez. Noan arira, ira. Aur eta gazte literatura. Mundu osoan eta Euskal Herrian bereziki hau zau eta belaunaldiz belaunaldiz zabaldu diren ipuinak dira lehenengo aur literatura. Idatzizkoari begiratzen badiogu ordea, Euskarazko lehenengo lanak emiretzigarren mendearen hasieran argitaratu ziren, haietako bat aipatuko dizuet. Mila zortzireun eta lauean Bizenta Mogel azkoitiarrak argitaratu zuen eta ipuionak du izena. Bai, emakume bat? Emakumeok ere bagaude euskal literaturan. Animaliak dira ipuñotako protagonista eta bizitza zuzenerako gomendio edo irakaspenak ematen dituzte. Baina euskarazko aur eta literatura mende bat beranduago garatu zen batez ere. Hogei garren mendean, mila behatzireunetik aurrera, alegia. Lan horietan gainera, idazlearen papera bakarrik ez, ilustratzaileenak ere gero eta garrantzi handiagoa hartzen du. Zenbat eskertzen diren irudion batzuk liburu batean, eh? Eh? Mende hasierakoak dira pertsonaia ilustre banarekin osatutako bi adibideon. Adi, agian ezagunak egingo zaizkizu eta. Bata, Xabiertxo. Lehenengo ikastoletan ikasi zutenek ondo ezagutzen duten liburua da. Aietakoren bat ezagutzen baduzu, galdetu jozu. Isaka López Mendizabalek idatzi zuen eta Jon Zabaloren ilustrazioekin dago osatua. Eta bestea, Gregorio Mujikaren Fernando Amezketarra, bertsolariaren ateraldiak eta anekdotak kontatzen dituena. Mende erdialdean, frankismoak ezarritako debekuek asko mugatu zuten euskal literaturaren ekoizpena, baina hala ere, zenbait tale eta egilek aurkitu zuten zentsura eta debekuari aurre egiteko modua. Jon Etxaidek, Marian Minaberrik, Martino Galdek, Nik ordea, denboran salto txiki bat egingo dut. Aurreta gazte literaturako egile esanguratsuenetako bat aipatu nahi dizuet. Mariasun Landa, idazle errenteriarra. Gogoan hartzeko moduko egilea da gutxien gutxienez hiru gatik. Bat, bere lan emankorra hainbat hizkuntzetara itzuli delako. Gaztelania, katalana, galiziera, frantsesa, ingelesa, italiera, greziera, esloveniera, arabiera, koreera. Bai, bai, Korean ere, Mariasun landak idatzetako kontakizunak irakurtzen dituzte. Bi, hainbat sari irabazi dituelako. Lizardi saria irabazi zuen mila bat zireun eta erogeita txan fantasma lehen liburuarekin. Eta geroztik beste inbeste, Euskadi saria, Espainiako aurre eta gazte literaturako sari nazionala. Eta hiru, batez ere, Mariasun landaren izena horrexegatik da gogoratzekoa. Euskarazko aur eta gazte literaturan inflexio puntu bat delako bere lana. Ikuspegi eta estilo berriak ekarri zituen bide berri bat zabalduz. Eta zehazki, berritasun horiek ekarri zituen liburua bat da, lehen xeago aipatu dizuedana, Txan Fantasma. Mila bederatzireun eta larogeita bian idatzi zuen landak eta saritua izan zen, baina hala ere, mila bederatzireun eta larogeita lauean argitaratu zuen elkar argitaletxeak. Bertan, neskatu umezurtz batek mamu batekin duen harremana kontatzen da. Eta nola jarraitzen duen harreman horrek neskatua psikiatriko batera sartzen dutenean. Bai, bai, psikiatriko batean. Ez dirudi aur literaturako gaia ez da? Ba, hori da landaren ekarpen askotariko bat, zenbait gai aurrengana gerturatzeko gaitasuna. Adituek errealismo kritikoa esaten diote literatura mota horri. Umorea eta xamurtasuna baliatuta, aurrarekin hitz egitean tabuak izan ohi diren gai askori egiten die tokia naturaltasunez. Genero rolei, familiaan hitzei, buru gaixotasunei. Bide horretatik jarraitu du bere ibilbidea beste lan askotan ere. Joldi, Alex, Errusika, Nire eskua zurean, Krokodiloa Oe azpian, Errealismo kritikoa esaten zaion bide horretatik idatzi dute beste euskal idazle batzuek ere. Bi aipatuko dizkizuet, Patxi Zubizarreta eta Juan Cruz Igerabide. Horixe da gaurkoz kontatzeko nuena. Baina izue, seguru zuek ere gogoan dituzuela txikiagotan irakurritako liburuak ez da? Gogoratzen dituzue izenak, eta egileak, errealismo kritikoaren korrontean sartu daitezkela uste duzue? Eh? Hortxe etxerako lana, erraza, etzartek esatuko. Urrengoan gehiago, ikusi arte!